Sifat seterusnya adalah sifat yang kita namakan sebagai takrir. Yang dimaksudkan dengan sifat takrir ini adalah sifat yang bergetar ataupun sifat yang vibrate. Dia berulang-ulang, vibrate. Bila kita sebut vibrate kan, bila kita vibratekan suara, maknanya kita ha ha ha ha. Kita ulang the same suara. Kita repeat. Hurufnya ada satu, iaitu huruf ra. Huruf Ra ini maksudnya di dalam bab ini kita telah membincangkan huruf Ra rupanya sama sifat seperti sifat inhiraf iaitu condong. Okey, maknanya selain daripada condong, Ra juga mempunyai satu sifat yang lain iaitu mempunyai sifat takrir. Maknanya kita vibrate, kita menggetarkan uh, sebutan huruf Ra tersebut. Sebagai contoh bila kita sebut Ar, kita baca Ar, kita vibratekan Rrrr tersebut Cuma perlu diingat Kita perlu ingat bahawa sebutan vibrate ini Tidak boleh berlaku dengan begitu kuat Tidak boleh berlaku dengan begitu ekstrim Maknanya kita tak boleh sebut Ar-Rahman Dia hanya berlaku dengan sekali Satu touch je Ar-Rahman Ar-Rahman Tidak boleh disebut dengan Ar tidak boleh sebut dengan rahim rahim tidak eh perlu disebut dengan satu kali jalan rahim rahim that's a very simple vibrate Okey, itu sifat yang kelima iaitu sifat yang kita namakan takrir.